баштай берели кутман э, кечиңиздер менен урматтуу жамаат мекендештер бүгүн алтынчы сентябрь kg дао боюнча сүйлөшөбүз өзүм жөнүндө айта кетсем менин атым айсулуу бишкекте жашайм эки миң жыйырманчы жылдан бери века коомчулугунун партнеру болуп келем экономика жана менеджмент тармагында билимдерим бар кыргызстанда мамлекеттик компаниялардын биринде каржы экономика бөлүмүнүн башчысынын орун басары болуп иштеп келгем азыркы учурда балдар менен үйдө декреттемин и ошол эле убакта века компаниясынын партнеру болуп өнүгүүдөмүн бүгүн kg долбоору боюнча сүйлөшөбүз биринчи блокто маркетинг боюнча кыскача айта кетем андан кийин экинчи блокто суроо жооп форматында kg дао долбоорун талдайбыз kg да бул добуш берүү токени век компаниясында ар кандай чечимдерге добуш берүү үчүн колдонсо болот жана кыргызстандан тышкары башка өлкөлөрдүн жарандары гана жарандары дагы kg коин монетасын өндүрүп көбөйтүп алса болот так далее бул жерде кж чыгаруу мөөнөтү бир жыл болот башкача айтканда бир жылда канча kg чыкса ошончо kg колдонууда болот эмиссиянын ыкмалары то есть кандай жолдор менен чыгат бул биринчиден өнөктөш сыйлыктары экинчиден паркинг үчүнчүдөн лицензияны сатып алуудан нак кайтаруу то есть кэшбек аркылуу рынокко чыгат g да бул kg kg чейн блокчейнде негизделген жана kg hйн борбордон ажыратылган автономдууу санарип активи болуп саналчу бүгүнкү к азыркы учурга чейин э андан кийин азыр век чейн блокчейнине өтүү э, иш чаралары жүрүп жатат ошол техникалык иштер бүткөндөн кийин kg токени бул век чейн блокчейнде өтөт өтүп ошол блокчейнде колдонулат далее kg баасынын эмиссияга жараша өзгөрүү алгоритми азыркы учурда ушундай кызыктуу алгоритм менен өсүп келчү мисал үчүн что түшүнүк болуу үчүн айта кетейин э пи саны деген болот үч бүтүн он төрт рынокко үч бүтүн он төрт kgdao чыкканда анын баасы kg бир kgdao'нун баасы то есть бир kgdao'нун баасы фибоначчи саны деген болот бир бүтүн алты жүз он сегиз ошол фибоначчи санына көбөйтүлүп баасынын баасы өсчү да мисалы үчүн жанагындай жолдор менен мен айта кеткен үч жол менен да kg чыгат дедик ошол үч жол менен kg чыкканда мисалы үчүн тогуз бүтүн сексен алты kg чыкканда анын баасы ноль бүтүн он алты доллар болуп калган бул тогуз бүтүн сексен алты kg дао жанагы пи санына көбөйтүлүп үч эсе деп коелук э үч эсеге өскөндө үч эсе эме өлчөмү үч эсеге өскөндө анын баасы бир бүтүн алты жүз он сегизге көбөйтүлүп өсүп анын баасы ноль бүтүн жыйырма алты доллар болуп келген азыркы учурда ушундай алгоритм менен көбөйтүлүп өсүп отуруп жанагындай Э, эмиссияга жараша өзгөрүү алгоритм менен э өсүп отуруп алты доллардын тегерегинде э, сайтта э, соодада болууда мындан кийин мындан ары башка алгоритмге башка алгоритмдерге дагы kg баасынын өсүүсү ошол алгоритмдерге өтөт ал боюнча официалдуу маалыматты күтөбүз далее kg кантип сатып алса болот биринчиден жанагы kg сайтынан каттоодон өтүш керек андан кийин сайтта kg coиn балансын толуктап төрт лицензиянын бирин сатып алыш керек андан кийин лицензияны сатып алгандан кийин ошол кабинет менен толук колдонуп колдонсо колдонуу мүмкүнчүлүгү ачылат жана kg коин аркылуу kg дану сатып алууга Э, дароо эле сатып алса болот буга чейин э, дароо эле сатып алган мүмкүнчүлүк жок болчу элдер адамдар паркингке койчу э жана кейжи коиндерди биз кейжи даону сатып алабыз деп очередке кезекке туруп паркингке койчу азыр паркинг э, мүмкүнчүлүгү жокко чыкты демек дароо эле кейжи коинди сайтка киргизип кейжи даону сатып алса болот андан тышкары коин galaxy биржасында USDT же болбосо KG Coin параларында дароо эле KG DAO токенин сатып алса болот далее лицензия боюнча айта кетейин лицензиянын төрт түрү болот төрт түрү бар 50 доллар 500 доллар 5000 доллар жана 25000 беш миң долларлык лицензиялар бар ар бир лицензиянын жарактуу мөөнөтү болот kg dow сатып алуу үчүн сатуу үчүн kg dowну жанагы coin galaxy биржасына чыгаруу үчүн жана өнүктөш сыйлыктарын канчанчы деңгээлде алуу үчүн ошондой өздөрүнүн чектери болот мисалы үчүн беш жүз долларлык лицензия алсаңыздар анын жарактуу мөөнөтү жүз жүз жыйырма күн болот Э, бул лицензия менен эмне кыла алабыз бул лицензия менен беш миң долларга чейин kg даону сатып алсак болот сатууга сайттын ичинде сатабыз десек анда эки миң беш жүз долларга сата алат экенбиз kg dаwону биржага чыгарабыз десек дароо эле вот эки миң беш жүз доллардын чегинде токендерди биржага чыгарып э, сатсак болот а эгер э, сайттын kg da сайтынын ичинен биз э, колдонуп ичинен э, сатабыз десек анда кырк доллардан ашпашыбыз керек башкача айтканда күнүнө кырк долларга kg dану сатып отуруп чегин колдонсок болот бул лицензия менен эки деңгээлден өнөктөш сыйлыктарын ала алабыз биринчи деңгээлде биринчи катардагы лицензиялардан беш процент беш пайыз ала алабыз kg dа токени менен и экинчи эмки экинчи деңгээл ачылат бул жерден экинчи катардагы лицензиялардан он пайыз өнөктөш сыйлыгын ала алат экенбиз кж дао менен биз деген жана лицензияны сатып алганда дароо эле беш пайыз kg dао токени менен бизге кэшбек келет бул мынакей бул башка лицензиянын чектери боюнча жана башка маалыматты ушул презентациядан көрө аласыздар буга токтобой эле коеюн кийинки маалыматтарды айтайын жана суроо жооп форматына көбүрөөк убакытты бөлөлүк э далее маанилүү нерсе өнөктөш сыйлык боюнча эгерде э, өнөктөшүңүз сизден жогору лицензияны сатып алса э, сыйлыктар э, сиздин учурдагы лицензиянын баасынан чегерилет мисалы үчүн сиздин жарактуу лицензияңыз 50 доллар сиздин биринчи катардагы өнөктөшүңүз 500 долларга лицензия сатып алган болчу бул учурда сиз сизге kgda менен 50 доллардан эмес ой то есть беш жүз доллардан эмес элүү доллардан беш пайыз аласыз далее паркинг паркинг боюнча буга чейин мен айта кеткендей ушундай мүмкүнчүлүк болчу адамдар төмөн баада ошол kgда саткысы келген эмес болчу кармап турган и сатып алып келген адамдар ошо kg коинди киргизип кезекке туруп очередке туруп да биз kg даун сатып алабыз деп паркингке коюу жолун колдонушкан паркингке койгондо күн компания күнүгө жанагындай паркингдин мөөнөтүнө жараша күндө ошол жылдык пайыз менен kg дауларды чегерип турган азыр мындай мүмкүнчүлүк жок азыр дароо эле kg dao сайтына кирип kg coinга kg даолорду сатып алса болот далее kg стейкинги жалпы пулга kg даону салуу менен өз үлүшүңүздүн салымына жараша kg coin алуу мүмкүнчүлүгү бар спрейин пул бул лицензияларды сатуудан алынган каражат жана компаниядан миң кg коин башкача айтканда компания күнүгө миң кg коин бөлүштүрөт катышуучулардын арасына kgа пулдардын үлүшүнө жараша сатып алган лицензиялардын ар бир түрүнө эки жүз элүү kg коинден таратып берет мисалы үчүн элүү долларлык лицензия алган өнөктөштөрдүн арасына э, күндө э, өз жанагындай үлүшүнүн салына жараша эки жүз элүү kg coin таратылат беш жүз долларлык лицензия сатып алган өнөктөштөрдүн арасына эки жүз элүү kg coin таратылат беш миңдикине дагы ошондой и жыйырма беш миң долларга сатып алган лицензия сатып алган өнөктөштөрдүн арасынан дагы эки жүз элүү kg coin таратылып берет биз лицензия сатып алган kg коиндар жалпы пулга чогулат бул компанияга кетпейт жалпы пулга чогулат ошол так лена далее далее переключи kg э, даунун эмиссиясы бүткөндөн кийинки стейкинг деген эме бар түшүнүк бар ал лицензиялардан түшкөн каражаттардын пулу кж да багыты ачылгандан кийин үч жүз алтымыш беш күндөн кийин катышуучуларга алардын үлүшүнө жараша күн сайын бөлүштүрүлүп турат башкача айтканда бир жылдан кийин то есть азыр уже сентябрь бир жылдан канча тогуз ай калдыбы ошол тогуз ай өткөндөн кийин то есть эмки июлдан баштап жанагы пулга чогулган биз сатып алган лицензиялар каражаттары э, кgи коиндары общий э, жалпы пулга чогулат да ошол пулдан кайра эле жанагы э, лицензия сатып алып эмеге катышкан распыленияга катышкан адамдардын арасына таратылып берилет күнүгө бир миң то есть ошондой эле алгоритм менен таратылат болуш керек күнүгө бир миң kg коиндар таратылып турат далее кж данун алуу жолдору кантип алат экенбиз бул жана мен айтып кеткендей лицензияга жараша өнөктөш сыйлыктары катары эң чоң эмиссия ушул жерден болот то есть жанагындай активно иштеген партнерлор адамдарды каттап өнөктөш сыйлыктарын kg да токини менен топтоп алса болот кжи дао ички соода платформаларында сатып алууга буйрутма берүү менен паркинг бул жерде актуалдуу эмес уже паркинг жок лицензия сатып алганда биз э, беш процент беш пайыз кэшбек менен kg дану ала алат экенбиз и тышкы рыноктон жанагы kg coin coin galaxy биржасынан дароо эле kg даону сатып алса болот далее Э, кg даунун катышуучуларынын киреше булактары э, бул биринчиден kg э, да курсунун айырмасынан мисалы үчүн бүгүн коин glaxy биржасында да арзан сатылып атат же болбосо жанагы kg да сайтына кирип kg коинга kg даw сатып алып арзан азыр сатып алып анан кийин курсунун баасынын Э, баасы өскөндөн кийин э, сатып ошол курсунун айырмасынан э, пайда көрсө болот kg даону өнөктөш сыйлык аркылуу алуу менен колдонуучулар ал kg даону ички же сырткы биржада сата алса болот kg даону паркингге коюу аркылуу мүмкүнчүлүгү уже жокко чыккан азыр андай мүмкүнчүлүк жок жана э, кж дауну башка багыттарда төлөм каражаттары колдонулу колдонуу мүмкүнчүлүгү ачылат кийинчерээк жанагы биздин негизги блокчейн векчейн ишке киргизилгенден кийин башка багыттарда дагы kg э, да төлөм каражаты катары колдонсо болот экен kg dаwну стейкингке кою менен kg коин алса болот азыр мисалы үчүн kg валит кошелегунда стейкинг э, мүмкүнчүлүгү э, убактылуу чектелген э, азыр ошол ошол себептен бул кg сайтына кирип ушул мүмкүнчүлүктү колдонсо болот азыр актуалдуу маалымат бул ошол kg сатып алып стейкингке коюп kg эме кылып өндүрүп алса болот көбөйтүп Э, компаниянын промо акциялары компаниянын башка санариптик активдерин да алууга мүмкүнчүлүк берет мүмкүндүк берет э, башкача айтканда э, компания ар дайым промо акцияларды ар кандай промо акцияларды уюштуруп турат ошол промо акцияларга катышып ке табууну башка активдерге дагы алмаштырып же болбосо алса болот экен бул kg дау долбоору боюнча кыскача маалымат э, маркетингдин кыскача эмеси көрсөтмөсү азыр болсо суроо жооп бөлүмүнө өтөлүк лена можно закрывать презентацию бул маркетингти уже биз э, талдап ар бир катышуучу уже талдап бүттү болуш керек бирок повторение мать учения дегендей дагы бир жолу кайталап койдук азыр болсо сурооңуздар болсо реакция деген эмени баскычты басып сурооңуздарды берсеңиздер болот айганыш айганыш бактыбекова наверное көрбөй жатам так сурооңузду берсеңиз болот жакшы угулбай жатат э, байланыш жаман окшойт башка жерге чыгып же э, угулуп атабы айганыш сурооңузду берсеңиз болот э, айганыштын байланышы жакшы эмес окшойт кимде кандай суроолор бар ошол реакция баскычын басып колуңуздарды көтөрүңүздөр аты жөнү бар аты фамилиясы бар коноктордон гана суроолор кабыл алынат ошондуктан кимдин аты жөнү жок болсо бул жерде азыр оңдоп сурооңуздарды берсеңиздер болот кенже молдокеева саламатсыңарбы Э, жанагы телеграмда бонус берилип атат го kg бот ошол бонустар кай жака түшөт или кандай кылып аны эмеге кg dаwга түшүрүп алабыз кошелегуна или түшүп атабы алар сразу рахмат бонус дегениңиз кандай телеграм бот э, бул жанагы кабинеттеги э, болуп жаткан операцияларды синхрондойт да то есть ошол жерге телеграмдан сиздер для облегчения да работа айтканда орусча айтканда кабинетке сайтка улам улам кирип жанагындай операцияларды э, көрүү үчүн улам улам кабинетке кирбеш үчүн телеграм бот бар ошол телеграм ботто оповещение келип турат да билдирүүлөр келип турат кабинетте кандай э, эмелер болуп жатканын операциялар болуп жатканын билдирүү билдирүүсү да ал жөн гана билдирүүсү бонустар болсо кабинеттин ичинде буюрса могу э, э, кабинеттин жанагы кабинеттин ичиндеги функциялар боюнча көптөө эмелер суроолор болуп атат кийинчерээк дагы ошондой обзор кылып обзор видеообзор да эми зумду өткөрүп беребиз буюрса э, ошол жерден э, эмне каякта э, жайгашканын кандай эмне какой смысл имеет ушунун баарын айтып беребиз азырынча болсо ошол бонустарды сиз жанагы баланстан көрсөңүз болот общий баланс кабинетке киргенде эле kg coиндин жана kg dаунун балансын көрсөңүз болот же болбосо ылдый жакта ошол эле э, башкы бетте э, башкы э, операции деп турат операцияны басып ошол жерден кабинетиңизде болгон кыймылдарды көрсөңүз болот рахмат алтын алтын эжеке попросить включить сурооңузду берсеңиз болот алтын эже айсұлу саламатсыздар ба саламатсыз қазір ең негізгілі ұғылып атады ұғылып атады ең негізгілі сұрау азыр дауға регистрация қыла берсек болады иә дауға регистрация бола берсе болады а бирок деген жана коиндер түшпөй атпайбы коинди дауға которгондо же уже ачылдыбы коин коиндер азыр деген жанагы kg чейин сети өчүрүлбөдү kg коиндар kg э, чейин сетинде болчу блокчейнде ошол себептен иш чаралар жүргөн себептен азыр пока жанагындай чыгаруу которуулар кичине чектелип атат то есть может быть э, ылдамы бир аз э, эме болуп атат төмөн болуп атат а так регистрация кыла берсеңиздер болот адамдар менен иштеп жанагындай маркетингди талдап түшүндүрүш үчүн бул деле убакыт керек да азыр э, жакын аранын ичинде э, ошондой э, чыгаруу жана киргизүү мүмкүнчүлүгү ачылат Э, анан ачылга азыр деген э, эмеге э, cоин galaxy биржасына кирип usdс же болбосо usd парасына жана kg коиндерди арзан кезинде сатып алып даярдап койсо болот же болбосо kg даwну сатып алып койсо болот андан кийин жанагы которуу мүмкүнчүлүктөрү ачылгандан кийин кабинетке киргизип алып лицензияны сатып алып и дальше уже иштей берсе болот азыр ошондой камданып койсоңуздар болот пока ошол э, иш чаралар бүткүчө техникалык э, технический работа бүткүчө ошондой жумуштарды кыла берсе болот рахмат түшүнүктүү азыр кгдага регистрация кылган менен коин ал жака түшпөйт ал жака сала албайбыз э, и коин galaxyга дагы чыгара албай аткандар көп и ал жактан пополнениеде иштебей атат да ооба азыр пополнение иштебей атат качан болот экен дайым жокпу мен айткан себептер менен ошондой мүмкүнчүлүк өчүрүлгөн kg э, чейн э, блокчейни өчүрүлдү азыр век э, векчейнге өткөзөт бул монеталардын баарын век чейнге биздин негизги блокчейнибизге өткөзүлөт бул бул боюнча дагы жана телеграм каналда официальный каналдарда маалымат берилет ошол маалымат берилгенден кийин эле бул жакын арада болот уже дальше иштей берсе болот қазір пока қамданып қоя берсе болады то есть э, coin galaxy биржасына USDT э, болбосо доллар же болса башка криптовалюталарды э, жана kg coin kg coinнан башка криптовалюталарды киргизе берсе болот ал ачык киргизип коиндерди сатып алып даярдап камданып турсак болот так алтын эже сурооңузга жооп бердимби кубанычбек Кубанычбек, құтмангеч сұрағыңызды саламатсың ба саламатсызбы так мен ұғылып отамын ба э, ооба ұғылып атасыз айсұлу эми э, баары эле жакшы болуп атат мен бир нерсени түшүнбөй атам валеттің алеттин келечеги кандай болот ал кийинчерээк керек болобу же кереги жок болобу аны удалить этебизби кандай кылабыз кубанычбек байке кжи валиттин келечеги кандай айтылса ошондой эле болот азыр болгону жанагы kg чейн блокчейнинен век чейн блокчейнине өтүп жатат бул пландаштырылган иштер болчу план боюнча ошол биздин кыргызстанда ошол кg чейн колдонулмак кыргызстан локально да внутри кыргызстана ал тесттен өткөрүлмөк бир эки айдын ичинде тесттен өткөрүп баары жакшы болсо анда ошол иштеп кете бермек и андан кийин параллельно векчейн э, деген блокчейн биздин негизги блокчейн э, ишке киргизилмек азыр болсо kg чейнди э, ошол бир төртүнчү күнү максим юдичев айтат эмне үчүн kg чейнден биз баш тартып атабыз Э, ошол маалыматты алгандан кийин уже бул жооп сурооңузга жооп ала аласыз да а kgи валит боюнча бул век булвек э, векчейн блокчейнине өтөт э, ошондой эле иштей берет ошондой эле бизге жанагындай анонс кылып айтылган он алты жылдын ичинде кg коиндерди өндүрүп алып стейкингке коюп распыление кылып алса болот деген мүмкүнчүлүгү болот муну официалдуу түрдө жана э, блокчейндин э, башчысы э, то есть жана куратору максим юдев айта кеткен искендер хасанов да айткан ошондуктан бул официалдуу маалымат он алты жылдын ичинде kg валит кошелегунда кg коиндарды өндүрсө болот коюп бул э, э, бул мүмкүнчүлүк могул э, жанагы векчейн блокчейн өткөндөн кийин ачылат азыр убактылуу ошол техникалык иштер жүрүп жаткан үчүн блокчейнге өтүп жаткан үчүн ал мүмкүнчүлүк өчүрүлгөн пока кейчейн то есть kg валет кошелегун телефонуңуздардан өчүрүп койсоңуз болот жаңы блокчейнге өткөндөн кийин жанагындай app store же болбосо google playден ой то есть play marketтен жүктөп алып уже полноценно колдоно берсек болот ошондой рахмат ошо келечегин кечигип элеттин келечеги кичине кызыктырып атты эле рахмат мен жооп алдым рахмат ооба андан тышкары бул кыргызстандыктар гана эксклюзивдик сунушта анткени үчүн э, бизге ушундай повезло <laughs> деп айтсам болот искендер хасанов биздин мекендешибиз мекенчил киши экен бизге кыргызстандыктарга ушундай бир белек катары ушундай мүмкүнчүлүктөрдү сунуш кылып ачып берди биз дагы ошону туура кабыл алып колдошубуз керек азыр ар кандай көйгөйлөр болуп атат эми бизнесте любой эле бизнесте ар кандай көйгөйлөр болот э тоскоолдуктар болот ошол тоскоолдуктарды туура кабыл алып биз жеңип биз кыргыздар өзүбүз биримди го ошондуктан бир баштан ой бир жакадан баш бир жеңден кол дегендей баарыбыз биригип ушул идеяны колдоп эскендер хасановду колдоп иштеп кетишибиз керек да анан келечеги буюрса жакшы баягы искандер хасанов бизге айткандай эле kg коиндин kg коин бул кыргызстанда колдоно турган токен kg валит бул кыргызстандыктарга гана арналган жанагындай стейкинг аркылуу э, өндүрүп ала турчу мүмкүнчүлүк ошону элдерге айтыш керек жеткизиш керек канчалык көп адам колдонсо ошончолук баалуулугу өсөт анан азыр ошо блокчейнге өткөндөн кийин кыймыл аракеттер э, дагы башталып да дагы жакшылыктар жаңылыктардын күбөсү болобуз kg валет э, боюнча да айта кетчү нерсе ал жөн гана жанагындай э, которуулар же болбосо стейкингди колдонуу мүмкүнчүлүгү эмес бул башка өлкөнүн жарандарында дагы колдонсо болот бул полноценный э, продукт уже технологичный продукт бул kg valit колдонмосу кошелегу ар кандай жанагындай nft токендерди түзүү боюнча Э, башка жанагындай крипто портфель э, крипто портфелди түзүү боюнча ар кандай дагы жакшы э, кызыктуу адамдарга гана эмес бизнестерге ар кандай бизнестерге кызыктуу мүмкүнчүлүктөрүн ачып берет ошондуктан бул жөн гана кейжи кейжи kgk жөн гана кейжи коин эмес бул полноценный продукт келечеги кең жакшы э, колдонмо дагы кимде кандай суроолор бар э, реакцияны басып колуңуздарды көтөрүңүздөр суроолоруңуздар жок болсо анда биз вебинарды аягына чыгарабыз дагы так суроолор барбы дайыр бир жолу сурап коеюн так алтын эжеке айсулуу анан жанагы кошелекту э, телефондон удалить этип салса болот деп атасыңар да анан бек фразаларын обязательно сакташ керекпи жаңы кошелеккө көчкөндө же бек ап фразасы жок эле өтүп кетебизби эми на всякий случай дегендей жана э, фраза восстановленияларды сактап коюш керек анткени азыр биз билбейбиз да кандай жаңыдан верификациядан өтөбүзбү же болбосо ошол эле верификациядан ошол эле верификациядан өткөн боюнча эле колдонобузбу андай маалымат так маалымат пока жок ошондуктан аларды орду түбү менен жок кылбай жанагы сит фразаларды сактап коюш керек приложениянын өзүн өчүрө бербе бирок сит фразаны түшүндүк чоң рахмат эфир менен пайдаланып айта кетчү нерсе жана көп суроолор болуп атат kg э, валиттеги калган э, кээ бир э, адамдар калтырып коюшуптур да жанагы же чыгара албайбыз да тейингтен чыгара албай калган kg коиндар болсо дароо эле жанагы ссылкалар аркылуу чаттарда ссылкалар бар кыргыз тилинде орус тилинде англис тилинде үч тилинде э, жанагы техподдержкага кайрылуу формалары бар ошол техподдержкага чыгып техподдержка сураган эмелерди маалыматтарды беришиңиздер керек мүмкүнчүлүк болсо жанагындай кошелегиңиздердин баланстын скриншотун кылып Э, ошол скриншотту дагы жөнөтүшүңөр керек э, иштер иштер э, бул эмени иш чараны он бешинчи сентябрга чейин кылыш керек он бешинчи сентябрга чейин вручную жанагы тех отдел монеталарды биржага coin galaxy биржага чыгарып беришет сиздерге ошон үчүн кимде кимдин партнерлору дагы чыгара албай калса Э, ошол он бешинчи сентябрга чейин убакыт бар э, э, сиздер чыккан партнерлорго ошул маалыматты жеткизип койгула ар ркаб ар кандай себептер болот да может укпай калгандыр может бир бир жерге башка жерге кеткендир ошон үчүн партнерлорго ушул маалыматты жеткизип он бешинчи сентябрга чейин кдж коиндерди чыгарып алуу мүмкүнчүлүгү бар техподдержка аркылуу бул жерде дагы суроо кенже сурооңузду бере берсеңиз болот азыркы айткан боюнча ошо тип фразалар ой тип фраза эмес жанагы техподдержкага жазганда скриншотторду кандай кылып прикреплять этебиз меники такыр болбой койду да просто мындай жөн эле суроо жөнүндө эле жөнөтүп койдум но только скриншот кылып тигини скреплять эте албай койдум да эгер э, тиркей албай калган болсоңуз анда телеграм э, телеграмда э, техподдержканын эмеси бар чаты бар ошол телеграмга жазсаң эмени скриншотту жөнөтсөңүз болот рахмат так дагы кимде кандай суроолор бар акыркы жолу сурап жатам суроолоруңуздар жок болсо анда зумду аяктайлы баарыңыздарга жакшы маанай ийгилик kg э, коюнубузду kg коюнубуз kg дао kg валет ушундай жакшы продуктыларыбыз өнүпөү э, өнүгүп өсүп ал негизи ар бир адамдын ар бир катышуучунун э, өз колунда да бул компания э, тараптан гана эмес ар бир партнердун э, иш аракеттери менен э, жанагындай алдыга койгон максаттарга жетүү мүмкүн ошондуктан ушундай берилип жаткан жакшы мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбай колдонолу туура колдонолу азыр кg дао сайтында жанагындай стакандар алмаштырылган то есть паркинг жок дароо эле сатып алса болот бирок сатуу мүмкүнчүлүгү азыр жанагындай спростон улам пайда болот да то есть дароо эле сайттын ичинен дароо эле сатып алганга болбойт сатып алуучулар пайда болгондо гана болот ошон үчүн ар кандай паник сейл деп коет ар кандай маалыматтар бузукуулар болушу мүмкүн ошого провокацияга алдырбай могу э, век век блокчейнине үстүнөн э, жүрүп жаткан иштердин аягына э, чыгууну күтөлү буюрса бир эки айдын ичинде жакшынакай жакшылыктар жаңылыктар болот ошондуктан арзан сатпаңыздар паникага алдырбаңыздар жакшылап талдап изучать этип элдер менен иштеңиздер ошондой нерсени айта кетейин дегем ошол кутман кеч баарыңыздарга всем пока